你的，你的，他的，他的，英文，英文，他，他，中文，中文，名字。 名字？什么？什么？同学？同学？谁？谁？叫？叫？您贵姓？ 请问我的、你的、他的、他的、他，英文、中文名字叫什么？ 谁？同学。